merthyr yn clywed ni a gobeithio bod yn dod. Bore da a diolch am ddod. Um, ni'n mynd i fod i ddybyr achos mae angen i ni fynd mewn, ond um, fi eisiau diolch i chi gyd am ddod. Fi eisiau diolch i Jamie um, am ei safiad, a fi'n gwybod bod ni gyd yn ei gyfnogi fe. Fi'n gwybod bod lot o bobl eraill hefyd yn ei gyfnogi fe, sydd wedi methu bod yma. Felly, fi'n meddwl, wel, mae Jamie'n mynd i gweud gair nes mlaen, ond licen ni ar ran Jamie ddiolch chi am ei gyfnogi fe. Ni'n gwybod pam ni yma, mae yna wis, wel, mae yna um, ohybiaeth uniau Tysneg wedi bod yn mynd at Jamie dros yr wythnosau diwetha. Mae yna ymddeheiriadau wedi bod, ond does dim byd wedi newid. I ni wedi bod yn gweud dros y, dros y flwyddyn diwetha yn ystod y dathliadau bod ni wedi cael cymaint o enillion ar ran y Gymraeg. Ond eto mae cymaint i wneud. Ond mae mae'r achos llys yma yn, yn brawf clir bod cymaint eto i wneud, ac yn lleied mewn gwirionedd sydd wedi newid dros yr han, hanner can mlynedd. Fan hyn gyda fi mae Gareth Miles, fi'n mynd i ofyn iddo fe weid gair, ond Gareth Miles oedd uh, y cyntaf i dderbyn gwys unies, wel, um, achos llys um, a gwys unies Saesneg hanner can mlynedd yn ôl arweiniodd at garchariad cyntaf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Bron i hanner can mlynedd yn ddiweddarach, i ni dal i gael gohebiaeth unies Saesneg gan y llysoedd, felly mae gwir angen newid. Ymwneud ofyn i Gareth Mael dweud gair byr nawr. Wel, diolch yn fawr, diolch i Jamie. Um, Dydy ddim yn bleser bod yma, yma i'n blaent ac yn anrhydedd, ac uh, fel dweud o Bethan, mae'n profi bod angen Cymdeithas yr Iaith heddiw uh, hannu can mlynedd uh, ar ôl i ni ddechrau uh, y Gymdeithas. Da ni hefyd yn cofio heddiw yn arbennig yn ddwys iawn am Eileen Beasley a Trevor i gŵr. Roedd o ddeu gwir. Ie, fi allan chi ddeud na dyna ffenonell, ffenonell ysbrydol Cymdeithas Iaith Cymraeg, ac dyna Saunders Lewis na llunio uh, ideoleg ac athroniaeth a dillwythredyn ni, ond o fan y dad yr ysbrydoliaeth. A dwi'n falch bod yr un ysbryd yn bod heddiw yn Jamie Bevan ac aelodau eraill y Gymdeithas Iaith Cymraeg. Diolch yn fawr iawn i chi ac um, mae Gymru, da ni sôn llawer da ddim yn meddwl llawer sôn am y Gymru newydd, democrataidd, Mae'n llawer gormod o ffyrdd, mae'r hyd debyg i'r hen Gymru wasau drafodigaethol. diolch yn fawr i Jamie a diolch i, i chi gyd am ddod yma i gefnogio. Hwyl fawr. Mae o'n fi'n David yn angen gair. Helo, shmai. Bag fi gyda llyfrau. Rhaid, All right, dwi ddim yn dweud lot, just... Uh, right, dyna ni yma heddiw am un reswm i ddangos nad yw'r Gymraeg yn saff. Ac mae dal angen gwaith mawr i'w hamddiffyn. Faint ohon ni sy'n gallu rhoi yn dwylo lan a dweud bod ni'n byw ein bywydau yn hollol trwy'r Gymraeg yn y Cymru modern yn ddi drafferth heb cael ein wahaniaethu yn erbyn. Dwi'n siŵr does dim llawer o chi sy'n gallu gwneud hwnna. o wisio'n uniaeth Saesneg i gorfod delio ag achosion llys trwy gyfrwng cyfieithydd i llinellau ffôn Gymraeg sydd ddim yn bodoli ac i gael imwawdio a bygwth gan heddlu a staff diogelwch a staff llysoedd am ei fod eisiau siarad, am ei fod ni eisiau siarad priodiaeth ein cenedl. Dyn ni talu teirged i Eileen Beasley a'i theulu ac yn addo dilyn ei siampl glodwyw wrth i ni ymroi'r waith o sicrhau tegwch a chyfiawnder i'r iaith Gymraeg i'r cenhedlaethoedd sydd yn dilyn ni. Diolch, a diolch yn dod.